китеп столдун үстүндө жатат китеп үстөлгө эр күчү менен таасир этет жана аны деформациялайт столдо серпилгич күч пайда болуп ал китепке F күчү менен таасир этет штативде 2 динамометр орнотулган Үстүнкү жагына магнит илинген ал эми астыңкы үстөлдө болот тилке жатат магнит менен тилкени жакындатабыз динамометрдин жебелери 0дон четтейт өз ара аракеттенүү күчтөрүнүн багыты карама каршы модулдары барабар